するしないどうも日向太子です今回のゲストは小林 g プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています ン2曲一本馬開始です皆さん開けてください全曲親の郷さんの上がりが決まったので連チャンとなりました一本馬ドラがウーワンですさあハイパイこちらはいこの手はまあ普通にリーチ、うん、リーチを目指して打つ感じでしょうかね、うんうん、チュンを重ねればまた仕掛けていくことになると思いますがまあ単品になってリーチができればいいかなと思います、うん、さあ大実も おシャアが統一になってこれで4統一ですねそうですね、まあ、これ以上武系ターツが増えてもしょうがないんでチュンの統一を、えー、チュンの重なりを期待して僕は9からいきますうん今回ドラもい定でした手出しの自敗1巡目は取っていいです、 <laughs> はい、もう気にせず、うん まあ合わせ打ちしたなとかそのぐらいはちょっとはありますけども、うんうん、でも1巡目はどっちでもいいかなやっぱりポイントになるのは2巡目からですねなるほどさあどうだ発想ははい前順急走を切っていますまあいらないですね、はい、これはつもぎりこの手配にパーソーと急走が入ってて、うん、まあ仮にチュンとパーワンがなくなっていたとしても そんなに手が進んでないんですよね実は、曲がりやすさという面ではあまり変わってないのでむしろこの状態でツモチュンやツモワンに備えた方がいいですねだからこのパーソンのパーソンを引いてしまったのはあまり痛くないです、うん、3品はこれはね3品は難しいですねこれ、えー、候補は候補はね、うん、パーマンかチュンか9品ですねその3枚 はいでこの6679って6をアンコにしてパーピンを引いてっていうケースって実はあんまりないんですよ、だからここ2メンツって考えるのはちょっと厳しくて、でもこれは667で1メンツとあとは孤立のパワー1チュン3ピンのどれかにくっつけて1メンツを考えるともう5ブロックできるので、うんうん、僕は9ピン切りますうん分かりやすい 結構こういうキューピン残して孤立廃棄る人多いんですけどよく見ますよね、ねこれは4面つ1ジャントの作り方でこれが一番、うん、ロスなく光景を作っていけると思いますねおすすめですねはい <laughs> 一つあんこになりました郷さんまあこれはチュンかパーワンを切るんですが自然に、まあ、自然にチュンですねあここはパーワンよりもチュンを先に結構ね重なり、ミル系雀士ですけどね郷さんまあチワン引きでもいいかなっていうのがあるんで、うんうん、両面ができるの、はい、さあチュンを合わせた対面 こう自敗と端に関わった牌しか全体的にね切られてません、今回の曲第一弾にトン切ってきた人が、うん、手が進んでハクハクを切ってきたんにちゃんちょっとまたこの2巡目3巡目の話してませんでしたがまあ9ですねえーと、うん、まあダブルス <laughs> えー まあ今は最近は本当やる気がある時はトンと白がある時はトンから切ってくるっていうのが普通になったのでまあまっすぐ上がりに来てるんだなぐらいですかね。ただこの後白が統一で出てきた場合はちょっと注目ですよね。やはりこう統一かどうかが大事ですね、はい、統一落としだったり、えー、ね、そこにはちゃんと見逃さずに見ると。はい、はい無駄遣いです。 <laughs> こういう時にちょっと感情とかこう揺さぶられたりはしないこれはねあの数ある無駄相撲の中で、はい、一番安全かつ情報が出ない、一番いい無駄相撲です、ね、これはいい無駄相撲一番いい無駄相撲ですそうなんですね例えばパーソーとか嫌ですよねうんうんうん確かに嫌ですけど、う一情報が出てしまってみんなにも役に立つ無駄相撲よりは、うん、一番情報の出ないいい無駄相撲ですね チュンはねチュンでしか使えませんからね、うん、多分この手有効杯10種類ぐらいあると思うんですが11番目ぐらいのいい杯ですね <laughs> もうすごい数値化が早いほらこんな言いそうを紡ぎらなきゃいけないよりもチュンを紡ぎった方がよっぽど、うん、そうかじゃあ自分が重なってあれじゃあ泣けてたかもなとかなんだよとかじゃなくて、うん、あこれ情報漏れないし いい灰だなっていう感情のが先なんですねまあそこまでも何も考えてないですけど <laughs> そんなにも考えてない、これを悲観的に考えてる人は考え方を改めた方がいいと思いますねはい気をつけます安全な無駄相撲です安全安全な無駄相撲くっつきましたがカンちゃんですねもうこれはさすがにもう普通に3品でいいですよね孤立はいはい こにンピン、イーピンが2枚ずつ見えています。ドラガン1なんでこの6、8も簡単には外しづらいし、ドイツでもあるんで、ここは自然にですね。今回はもう、泣けそうにないですもんね。手出し3番。そうですね、ここから3ワンポンでトイトイはちょっとないですね。ね泣けないですもんね。 ここでリーチやはりこう郷さんが速度感を気にしていた上茶がここで難を切ってリーチ難ションパイですねこれは全然わからないですね内側の回はウーソーとリャンピンあとは端と自敗ですね、でも最後に出てきたのは何でしたうん情報ないですねチートイツかもしれないしそうじゃないかもしれないし これは正直わからないですね打点あたりもこう打点もわかんないですねはい、うん、そういう相手に対してどうします自分の手ってまあ多分おりますねあ今回は折の選択が基本的にテンパってない時はよ、うん、イーシャン点から押す時っていうのはよほど手に価値がある時なんで、まあ、この点何シャン点かわからないぐらいなんで <laughs> まあ、数少なくともイーシャンテンではないですね。そうですね、うん、チーマン引いてイーシャンテンになったとしてもドラマタギの三万やこんなローピンとかで勝負していくことはないと思うので価値がねおそらくこれは、えー、おります。幸いあんこの嘘が安全牌なので現物です。はいおお、なるほどじゃあまあこの嘘四枚見せちゃうと相手が楽になるんでね、ね、できれば選手が嘘を切ってる間に他の安牌が増えるといいですね。 全部見せたくはない、はい、さあいいシャンテンになりましたが <laughs> <laughs> 粘るならシャーっていう手もありますけどねじゃあションパイですが自分で2枚持っている、うん、はいでもねさっきこう候補にチートイツもあるなという考えありましたもんね、うん、ってなるとシャアも嫌ですかチートイツが否定できないだけでまあメンツ手のことが多いと思いますけどねこれ、うん、このぐらいの端っこの多いステ配であれば、うん まあこれは考えてもしょうがないぐらいなんで、まあ、まあ嘘切ります基本的に脳天から押す時は、うん、うん、すっごいやる気のある手配だけですねメリハリですね、はい、早くて全然安牌ない時かやる気のあるいいシャンテンだけ押しますが、うん、あパワン通ったパワン通ったんで嘘を並べなくてよくなりましたね、うんうん ただこれは、ーと、今度はカンチーワン引くとまた戦えそうな気がするので、パワーワン切るとローワンが浮いちゃうので、ここは嘘を切ってやめに入れてきます。自分のあの形も、はい、うん、ランダラン他はね、どこまでこう、リーチに対して向かってくるかですもんね。あ、E1。 れはね安ないんだと思いますおローワン積もったリーチピンフツモ一通ドライチここでハネマンが決まりましたね3 6 0 0 0は31006100大きな上がりが決まりましたトン2曲1本バーこれは思ってたより高いれですね <laughs> あのこのスてハイで高さは何も出てないので、うんうん、そうですね、うん、まあ、と手役に関しては全然分かんなかったんですが、うん、高かったですね。はいさあということで最後までご視聴いただきありがとうございましたこの続きトーン3曲もぜひ見てください